привык и как в тишине На войне, на войне, на войне Тишина — это только обман Лишь обман Только где-то там побед и потери и боль. гражданки никак. Там все ясно, там друг есть и враг. Те же души людей тяжело разглядеть сквозь туман. Только где-то там, по моим следам, кто-то снова Караван — это фляга воды. Не привык никак, что совсем Мне не тянет плечо АКМ Что в кустах придорожных нет здесь нет духовских пар Только нет его Ругать